हमें यारों का यार सिंपल हूं ना छोरियां तो बुलवाऊं सैया मैं थोड़ा देसी टाइप का छोरा गवार ना हूँ मैं जो करता हूँ वो करना दुनियादारी की टेंशन ना है जिनके पाछे तू उछले है यारा ने उनकी परसोई ही भरी से माइंड डैमेज ना कर लाड लेना हो पावेगा मेरे भीतर भरी बदमाशी की हवा रहमत इस भूल में आगे हम अपनी तो तन फूक मार के फूक दें मेरे भीतर भरी बदमाशी की हवा रहमत इस भूल में जो आगे हम अपनी बात पता न फूक मेरा खेल है ज्यादा मत ले मेरे भाई यो यूपी वाला इतना ना शरीफ है माइंड डैमेज ना कर लाड लेना हो पावेगा तू ठीक रहे वैसे हैं कोई इस बात का रीजन ना रह ये छोरे चिल मारे सर्दी में ना सगुंडा कर दी मैं कूल है चित छोरे नीट नहीं पीते जैसे हुक्के का है मान रखे सदा भाईचारे में सुकून सा मिल जाएगा एक बारी बैठ लिए तू यारा मैं जो फैला तेरा डर मन मान लिया यो तेरा डर पहचान लिया पता चलेगा तुझको भी तूफान शब्द यो कौन है माइंड डैमेज ना कर लाड लेना हो पाएगा तू तो ठीक रे पाएगा तू माइंड डैमेज ना कर लाड लेना हो पाएगा